学習武道具店の動画店長小話店長が小学3年生の頃のお話です友達に「おい今日暇かアルバイトせえへんか?」と誘われました店長の地元は四国の香川県の片田舎冷凍食品会社がたくさんありました友達に誘われていった薄暗い倉庫では 冷凍エビフライのエビの皮むの仕事を任されましたあれお前もキヨン同じクラスだったけど馴染みが薄かった A 君がそこで働いていました A 君の手さばきを見ていたらとても小学3年生とは思えません周りのおじちゃんおばちゃんたちと同じかそれ以上のスピードでエビの皮を剥きまくっています A 君は私のエビの皮むきの師匠になりました。ええかどうせむくなら早むかないかん。2秒で1匹皮をむくんや。1、2でむくんや。ええか ?1 で親指でエビの足を全部一気に取る。そして次の2で皮を全部剥ぎ取るんや。ええか皮を剥ぐときにはちょっとしたコツがあるで。皮を全部剥いでしまうと尻尾まで取れてしまうんや。 これはエビフライとして商品価値がない。皮は一つだけ残して二つ目から全部一気に剥ぎ取れ。はい。そして私は、1、2、1、2と言いながら、1日でバケツ2杯のエビの皮むきをしました。自分でもなかなかのスピードです。帰りにおばちゃんがアルバイト料をくれました。今でも覚えています。 初めて自分で稼いだお金は740円でした。そのまま A 君と駄菓子屋に行って740円全部使ってしまいました。こんにちは、百秋ブログでぬがです。やってますか今日は、うちを強くする方法についてお話しします。とても大事な話なので、2本立てになると思います。1本目、このビデオの中では、 強く打てない理由原因についてお話しします次の2本目のビデオでは強く打てるようになるための実際の練習方法やり方についてお話しします稽古をしていて先生から「血が弱いよ」と言われてはないですか試合をして当たったのに一本にならないことはありませんかそれって例えば サッカー選手で言うと想像してみて、ワールドカップの最終戦、シュートでもボールがポンポンポン、ゴールまでボールが届かない。野球選手で言うとメジャーリーガーで4番バッター最後打ちました。でも球がひょろひょろ全然飛ばない。剣道でいう打ちが弱いとはまさにこういう状態なんです。豪快なシュート、豪快なホームラン、力強い一本やりたいですよね。今日このビデオを見るだけで うちが弱いと言われる原因がわかるようになります。大丈夫です。僕も中学の頃はいつもうちが弱いって言われてたので、ほんと皆さんの気持ちわかります。今日もできるだけわかりやすく説明しますので、ぜひ聞いてください。 うちが軽くなる理由なんですけどまず原因の1つ目としてはとにかく早く打ちたい病にみんなかかりますうちが弱い人みんなそうなんだけど試合で勝ちたい1本を取りたい早く打たなきゃとにかく早く打たなきゃって思うんだよね強く打つことが二の次になっちゃう みんなそうなるから大丈夫です。大事なのはそこで、うちが軽くて悩んで、うーん、このままではダメだなと思って、自分で戻ってこれるかどうか。特に小学校の時に、とにかく先に当てろ当てろっていう稽古を続けた子っていうのはね、中学校に入って伸び悩んで勝てなくなるんだけど、これはとにかくしっかり打つ練習をやってないからなんです。基本を大事にする良い先生がいるところはね、ちゃんとそのところ分かってて、とにかく最初は大きい打ちを徹底的に練習します。 そうすると小さくて強い鋭い打ちっていうのはね後から自然にできるようになるんだよね結局はそれが一番の近道だったりします原因の2番目は いわゆる刺し目になってる場合がほとんどです振りかぶり振り下ろす動作がほとんどないとどうしても強くは打てません最低限の振りかぶり振り下ろしは必要です刺し面は残念ながら1本になりにくいし大人の人で特にブランク再開した人学生剣道から上の段を目指す人だったら誰でも通る道です次の2本目のビデオで刺し面の直し方やりますね 原因の3番は無理やり打とうとして上体が突っ込んでる遠いところから無理に届かせようとすると上半身が前に倒れて上から突っ込むような面打ちになるんですよねそういう人はよーく見てみると足の踏み込みめちゃくちゃ弱いです突っ込むような面打ちの人は腕だけの力で振ってるんです どうしても腕だけの力じゃ強くは打てません強い打ちをしたければ腕だけじゃなくて全身の筋肉を使うような打ち方に変えていく必要がありますサッカー選手で言うと足の力だけでシュートしても全然飛ばないと思います野球選手も体使わないで腕の力だけでバット振っても全然飛ばないよね強い打ちっていうのは全身の力筋肉を使って 打ちます腕の力だけじゃ限界があるよってことをまずはここでは知ってください2本目の実践編のビデオで強い踏み込みと腰の水平移動体重移動やりますからこれも安心してください原因の4番目は、竹刀を横から握ってるから、力が入らないってことなんです。今みんな、うちを強くしたいんだよね。そうすると、 強く打てる竹刀の握り方力がちゃんと伝わる竹刀の握り方をしないといけません竹刀の正しい握り方は別のビデオでもやったんだけど基本の通り上からしっかり握らないと絶対に強くは打てませんなぜかというとちょっとイメージしてほしいのはつばぜり合いの時なんだよねつばぜり合いの時つばぜり合いの時竹刀を横から握ってる子っていうのは力が全然張れなくてみんなこうぶつかるとぐちゃって潰れちゃうのね ぐちゃって潰れちゃいますしっかりと上から竹刀を握ることでばぜり合いの時でもしっかり力を入れることができます強いうちも同じ理由です5番目はもう疲れちゃってる稽古を続けてると疲れが出てきます人間疲れてくるとどうなるか疲れてくるとどうなるかほら 人って疲れてくるとダラーンって両手が開いてくるんです両手が開いてくるあこの状態ってまさに剣道の竹刀の中で一番悪い横から握る握りなんですよねそうなんです小学生なんか特に稽古の途中でみんな竹刀を横から握ってっていうのは疲れてくるんですよ先生も途中で何度も注意するんだけど疲れで竹刀の握りがこうなってだんだんこうなってくるそして脇も開いてくるそしてうちも弱くなっちゃうんです 次の原因は先生や強い相手にビビってしまって中途半端な打ちをしちゃうこともうこれで最後に一番大事なやつできました昨日僕の稽古まさにこれです相手の先生強い怖くてビビって思い切って打てないもうまさにこれなんですよね特にイメージしてみてください女性が男性相手背の低い人が背の高い人相手学生が顧問の先生相手小学生が大人相手 昇級審査や商談審査の時に試合など初めてやる相手の時怖いでしょ一本取られるの嫌でしょ怖いから焦って思わず遠間から打っちゃうんです怖いから中途半端に打った瞬間やめちゃうんです斬新までいかないこの中途半端になる怖がる打ちっていうのがうちそのものを弱くしてる原因なんです以上が今回目の1本目のビデオのうちが弱くなる理由です